morte do antigo Egito. Venho do macro, estou no micro, no meu ensino, trago a verdade. a verdade, a humanidade entenderá o mito. Se queres saber como foi feito o universo, a não tinha parceira para fazer o que o humano chama de You. your move. queres saber como foi feito o universo? Atum não tinha parceira pra fazer o que o humano chama de sexo. Com Atum se queres saber. to save me. sempre.